История каждого города состоит из истории его жителей. Вот, локальных историй, воспоминаний, связанных с какими-то мелкими деталями, столбами, остановкой. И это личная история города Донецка. Э, например, здесь как-то вечером, когда мне много лет, я возвращался домой, что-то накануне скушал и не успел добежать домой, и прям здесь просрался.